დღეს ქუთაისის იუსტიციის სახში პროექტ ლიდერთა სახლის ფარგლებში ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორატის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა საზღვაო აკადემიის წარმომადგენლებმა ქუთაისის საჯარო სკოლების მოსწავლეებს დეტალურად გააცნეს მეზღვაურის პროფესიის უნარჩვევები და საზღვაო აკადემიის სასწავლო პროგრამები საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქმის პროგრამა როგორ დავეხმაროთ ახალგაზრდებს პროფესიის არჩევაში. შეერჩიო შენი პროფესია. ამ იგივით ქუთაისში დღეს საქართველოს საზღვაო სახელმწიფო აკადემია ჩამოვიდა შესახვედრად აბიტურიენტებთან. ჩვენ ქონდა ეს შეხვედრა შეხვედრა უზურკეთში, ჩვენ ქონდა შეხვედრა ბათუმში, ახლა აქვე გვექნება თბილისში. და ჩვენ ვეხმარებით ჩვენ ჩვენ სახელგაზრდებს, რომ წავიდნენ იქ, სადაც დასაქმების შრომის ადგილი უფრო მეტია ვინემ ჩვენთან საქართველოს. სადაც ესე ქონესები იყო წარმოდებული, ბავშვები უშუალოდ დაეჭვენ პროცესს, თუ როგორ მიმდინარეობს სასწავლის პროცესი ანუ საზღვაო აკადემიაში რა ღონისძიებები ტარდება, რა წესრიგები შეიძლება მათ ქონდეთ ამ ღონისძიებაში. ფიქრობ რომ ეს შეხვედრა იქნება ბავშვებისათვის პირველში ინფორმაციული და მომავალში არჩევანის გაკეთების რო ერთ-ერთი საუკეთესო. გავიცანით საზღვაო აკადემიის სტუდენტებს მე წარმოდგენილ პრეზენტაციას ძალიან მოგვეწონა და გვაინტერესა და თმა მუშაობა თუ როგორ პირობებში მუშაობენ ისინი საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია იყო